sebelum kita pakai pancing depan pertama-tama kita membuat pancing rampok yang dibutuhkan adalah yang pertama pipet terus gunting atau pisau kayak gini terus tutup botol dua bekas galon kita bisa terus gini-gini gini-gini terus pancingnya sendiri terus jangan lupa nih tusuk sate atau lidi ya bebas penting jangan panjang kayak gini terus benangnya oke mas bro langsung aja kita membuat pancing bagaimana cara membuat pancing karena marilah kita pancingnya kita terlebih Eu... necessário.

Video, kita nyo. Hey! Nalakpas niya. Yeah! dulu. Aku pas mancing kemarin di TKB itu nah. Itu pas mancing dia. Iya. Tuh, masukkan lagi ke kiri ya. Hah? Udah mau terlihat. Nah, kan. Kalau dia panjang kan tetap begini. Kadang pasang đập đầu Ya, di sana rami dia ngungsi lari situ. Lari ke bawah rekas. Hmm, rambut dikunci. Itu anak-anaknya kan dia mancing itu. di gitu, mantap justru di, di magang santai juga kucing yang banyak di bawa ringas juga lo, lari ini sasaran